Сказки Шарля Перо. Книга из серии «Сказка оживает». На страницах этой книги любимые сказки оживают. Их можно почитать в замечательном звуковом сопровождении.